Why Why چرا چرا که به این دلیل که Why Why don't we go home Why don't we go home Why چرا Don't we یعنی آیا ما این کار رو انجام نمیدیم Go رفتن Don't we go یعنی آیا ما نمی رویم Home خانه Why don't we go home چرا ما به خانه نمی رویم؟ Why don't we go home? Why don't we go home? Nobody knows why. Nobody knows why. Nobody یعنی هیچ کسی یا هیچ فردی. Knows میداند. Know یعنی دانستن. Knows به این دلیل اس سوم شخص میگیره که nobody در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه. Nobody یعنی هیچ کس. Knows میداند. Why چرا و در واقع nobody یعنی هیچ کس knows میداند چرا خیلی سادش میشه nobody knows why هیچ کس نمیداند چرا هیچ کس دلیلش را نمیداند nobody knows why nobody knows why